这期教你全腿跟肘膝的一个简单的组合啊，做一些搭配。看了左腿，右直蹦，左膝蹦，右肘，它全是借力的，左右左右，非常符合人体的力学。那看一些细节，踢完之后落到后面变反架了，再切回来往前走一步，换回正架。但是，如果凡是左腿之后你要接后者直拳的动作，你必须稍微控制一下你前腿的力量，譬如说这个样子，蹦 o 左前面。 落地之后直接接后直，嘣，看到了？我不护头啊，因为我让你看清楚，所以这样才是个连贯的动作。如果你腿回来再换步回来，呃，这不是组合了。然后这个时候，对，勾，落，嘣，这个时候顶膝，看他给我的是近距离，最后换步没问题。蹦落地，右脚。 跟上一期的动动作就结合到一起了。当然，如果他选择移动的，话，他每个动作移动，比如我踢完左腿之后，他扶把就往后嘣，往后撤一步，扶右直，我可以往前移动更多。那如果移动中打的话，你可以换一些步伐，对吧？比如这个换步，嘣，往后走，对，嘣，哎，他扶膝，下面我怎么做？我可以做上步，我也可以做跳步，我也可以做往前慢一步的上步，嘣，看到吧？ 这就是移动中打，别有一番风味。我们来一遍啊，闪闪闪闪，三，OK，所以这个呢，值得你去练习。感谢收看，再见。